नई सरकार क्या आई पुलिस वालों के अच्छे दिन आ गए जी हाँ नई सरकार ने पुलिस वालों के साथ किया गया अपना एक वादा पूरा कर दिया नई सरकार के सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपना एक वादा पूरा कर दिया गया कांग्रेस के वचन पत्र में यह कहा गया था कि जैसे ही नई सरकार बनेगी तुरंत पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश शुरू हो जाएंगे और इसी के अनुरूप कमलनाथ द्वारा नए साल में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दे दिया गया इस दिशा में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैदानी पद स्थापना तथा कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को नव वर्ष के प्रथम दिन पुरस्कार स्वरूप एक दिन का अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उन्हें पूरे महीने काम करना पड़ता था उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता था लेकिन अब साप्ताहिक अवकाश मिलने से न केवल वे परिवारों को समय दे सकेंगे बल्कि अपने काम भी निपटा सकेंगे और उन्हें कुछ मानसिक शांति भी मिलेगी कुल मिलाकर नया साल और नई सरकार पुलिस वालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद रही है